so hello guys welcome back again तो कैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक क्योंकि फ़िलहाल हम आपको ये बताएंगे कि भाई आप इजीली कैसे सोलो वर्सेस डुओ खेल के विन कर सकते हो भूया कर सकते हो बहुत ही इजीली तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो हम 1400 सब्सक्राइबर पे गिव अवे भी कर रहे हैं लाइट पास का और डीजे जे का अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भाई वीडियोस पड़ी हैं तो चैनल पे आप देख लेना आपको समझ आ जाएगी क्या क्या करना है तो खैर वो तो बात की बातें हैं फिलहाल मैं बात करता हूँ आप कैसे ईजीली भाई सोलो वर्सेस डुओ खेल के अपना गेम प्ले भी इम्प्रूव कर सकते हो और इसके अलावा बहुत ज़्यादा किल और बुया भी निकाल सकते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो भैया आपको सबसे पहला काम जो करना है वो अपनी स्पीड पे करना है अगर तो आपकी भैया जी स्पीड अच्छी हो जाती है तो आप डुओ के आप भाई इजीली स्क्वाड को भी एलिमिनेट कर सकते हैं तो आपने वो प्रैक्टिस कैसे करनी है भाई सिंपली आपने चले जाना है एक मिनट इसको पेल लूँ ओके एक सामने उसको भी पेल लूँ एक सेकंड जस्ट तो सिंपली यहाँ पे मैंने दो बंदों का तो काम तमाम कर दिया तो आप भी ऐसे इजीली कर सकते हो जब भी आप सोलो वर्सेस डुओ में भाई एक किसी भी एक डुओ से पंगा ले रहे हो ओपन में तो आपको भाई पहले एक बंदे को इतना डैमेज कर देना है कि जब वो दोनों इकट्ठे मिल पे मिल के आप पे रश करें तो आप सिंपली आपने जिसको पहले काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है तो आप उसको फिनिश कर सको मतलब नॉक कर सको और दूसरे को तो बंदा इजीली पकड़ ही लेता है फ़िलहाल मेरे भी सामने एक बंदा है एक नहीं यहाँ पे अनेक हैं तो आपको ये काम तो अपनी एबिलिटी पे करना मतलब आपने दिमाग से ये काम लेना कि भाई मैं किसको पहले हेड मारूं मतलब एक बंदे को एटलीस्ट हेड तो लगना ही चाहिए अगर किसी एक बंदे को हेड लग जाता है तो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा एटलीस्ट अगर सो का भी हेड लग जाता है तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा क्योंकि भाई जब वो रश करेंगे दोनों साथ मिल के आप पे मोस्टली दोनों मिल के ही बंदे रश करते हैं जब एक बंदा हो तो आपको पहले भाई किसी एक बंदे को एक हेड लगा देना है ताकि आप इजीली उसको पेल सको तो इसके बाद है अपना भाई सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो अपनी लोकेशन तो जस्ट देखो यहाँ पे अभी भाई आपको क्या करना देखो मैंने यहाँ पे बंदा नॉक किया मेरे को पता भाई यहाँ पे बंदे आ सकते हैं तो वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे थे तो आपको करना ये है सिंपली कि जब भी आप किसी बंदे को नॉक दो या डैमेज दो तो आपको अपनी पोजीशन भाई एटलीस्ट हर दस सेकंड में चेंज करते रहना अगर चेंज मतलब देखो भैया आपने एक बंदे को पेल दिया तो आपने अभी पोजीशन चेंज कर लेनी उसका दूसरा टीममेट आएगा उसको पता नहीं होगा कि भाई तुम कहाँ पे हो तो आप सिंपली उसको भी पेल दोगे ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है आपने एक बंदे को नॉक करना है तो सिंपली ये समझ लें कि आपने छुप जाना है और इसके बाद भाई वो बंदा ढूँढेगा आपको और जैसे ही ढूंढने आएगा उसको आपकी लोकेशन मालूम नहीं होगी तो आप इजीली उसको पेल दोगे सरप्राइज़ मदर फादर कर दोगे उसका तो इसके बाद है ये तो भाई आ, इसके दो तरीके हैं एक तो आप जब ओपन में फ़ाइट ले रहे हो उसका अलग सीन अगर आप घर के अंदर फ़ाइट ले रहे हो तो उसका अलग सीन है ओपन में जब भी आप फ़ाइट ले रहे हो तो भाई आपको मैंने पहले बता दिया कि एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देना है और जब आप घर में फ़ाइट ले रहे हो तो भाई आपका अलग सीन है आपने एक बंदे को नॉक कर देना तो सिंपली अपनी पोजीशन किसी भी पोजीशन पे चेंज करके छुप के बैठ जाना ताकि उसका दूसरा बंदा ढूंढने आए या रिवाइव करने आए ऐसे एंगल पे बैठना है जहाँ पे भाई आपको उसका नॉक बंदा नज़र आ रहा होता है कि जब तो दूसरा बंदा आप पे अगर रश करे तो आपको भाई ज़्यादा मुश्किल ना हो उसको पेलने की पेलने की तो इसके बाद अपना मेन काम है लोड आउट मतलब आपने लोड आउट में क्या क्या लेके जाना तो ये तो डिपेंड करता है अगर आप भाई सर्वाइव करना चाहते हो तो आप भाई बोन फाइल कर जाएँ क्योंकि भाई वो काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवल में हेल्प करती है क्योंकि जब आप ज़्यादा सर्वाइव करोगे तो आपके पास लूट तो अच्छी रहेगी बट भाई आप जब फाइट करोगे तो आपको बोन फायर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब थर्ड पार्टी हो जाती है और कई बार बंदे के पास बैंडेजेस नहीं भी होती तो बोन फायर इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है लास्ट जून में या फिर सेकंड लास्ट जून में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है इसके बाद अगर आप भाई जल्दी जल्दी फाइट लेना चाहते हो मतलब उतरते ही फाइट लेना चाहते हो तो आप भाई पोन्टी टोकन लेके आए उससे भाई आपको क्या है लूट ज़्यादा मिलेगी किसी भी बंदे को अगर आप मारते हो तो आपको ओम भी मिल सकती है वेस्ट हेलमेट वगैरह सब कुछ जल्दी जल्दी मिल सकता है तो ये आप डिसाइड कर लो कि आपने किल्स के लिए जाना है या फिर सर्वाइवल के लिए जाना है तो जो भी आपको अच्छा लगे भाई इन दोनों में से चूज़ कर लें इसके बाद है भाई अपनी प्रैक्टिस तो भाई ये तो बात कन्फर्म है कि प्रैक्टिस के बिना आप चाहे जितने भी प्रो हो जितने भी हेड मार लो आप इतनी जल्दी भूया नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई जो सामने बंदे आए होते हैं ऑब्वियसली उन लोगों ने भी प्रैक्टिस कर रखी होती है वो भी थोड़ी हलवा बेचने आए होते हैं तो आपको प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत पड़ेगी तो आप प्रैक्टिस अगर हो सके डेली के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपकी फेवरेट गन है अगर आप लॉन्ग रेंज खेलना पसंद करते हो तो भाई लॉन्ग रेंज गन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप क्लोज रेंज खेलना चाहते हो तो आप भाई क्लोज रेंज की गन के साथ वहाँ पे जाके ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस कर सकते हैं ये बहुत इजी है बहुत ही इजी है हर बंदा ही कर लेता है देखो भाई अभी मेरे बारह किल हो चुके हैं मेरे को पता भी नहीं था कि भाई मैं इतने किल इस मैच में कर लूँगा बट भाई मैंने जैसे ही किल करने स्टार्ट किए तो भाई मेरी किस्मत अच्छी थी या मेरी समझ लो थोड़ी सी स्किल बेहतर हो गई है पहले से तो इसलिए भाई मैंने इतने किल निकाल लिए खैर अगर आप भी इसी तरह के भाई किल निकालना चाहते हो तो ये थोड़े से सिंपल से रूल हैं अगर आप इन पे अमल करोगे तो आई होप आई होप आप भी इजीली सोलो वर्सेस डुओ खेल सकते हो तो यही थी आज की वीडियो आई होप आपको बढ़िया लगी होगी अगर तो भाई बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और हाँ अगर भाई आप गिव अवे में हिस्सा लेना चाहते हैं पार्ट बनना चाहते हैं गिव अवे का तो आप सिंपली सिंपली भाई वो मेरी वीडियोस दोनों देख लें डीजे अलोक वाले भी और लाइट पास वाले भी तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय अल्लाह हाफिज़ टेक केयर